Hello friends welcome to my YouTube channel तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेली वेजेस के बारे में तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे डेली वेजेस जो है स्ट्राइक पे हैं और कठुआ में जो है पीएचई वर्कर्स e जो है लाइव प्रूफ में आपको वीडियो में आके आगे बताऊंगा कि वो हंगर स्ट्राइक पे है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ¡Sinovac! ¡Sinovac! ¡Sinovac! ¡Sinovac! पर और रीजन विभिन्न हुआ तो जैसे ही यह सवाल जो है गवर्नर से करा गया उन्होंने जबकि पहले बोला था कि अब की बात जो है सेंटर तक पहुंचाएंगे तो अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा हमें टाइम दीजिए क्योंकि ऐसे ही नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है सबको सिटा वाइज सिटा वाइज जो है सभी को परमानेंट करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा तो बस इतना ही अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम पहुँचा देंगे तो चलिए वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम